Mami, hmm, sini dah sama. Oh, oh macam ke? Ayah pun rasa hati ni up dia sabuh mata. Dia ah, <laughs> mana? meh. Abang kira. Bang, nanggap. Abang, oh, dah dah. pegah burung tuha, Ni apa ngah? Ya tak boleh harga lah. Yang nak tak boleh harga, rumpang aja yang dia lah, nak semangat. Kita akan dah semangat nak berdaya. Nak kurang ke? Dia kan lebih banyak yang eh, debut. <clears throat> Uh, kaya bedahnya eh, muiz, emoe segelantung macam orang. Ya. Yeah. Allah. Nyala gaya Ibrahim. Mau dar gaya di kuah. Nyampuh nandra Ibrahim. Hei. Oi, kah kah kau beli dar gaya? Ha? Nyai depu haji. Haji. Badan nandra bunyian. Allah. Memberinya untuk kesehatan tubuh tanya bunga olahraga tapi baik tu wah tanya. Bo? Tapi pergi dengannya. Dah rasa kita pun tak eh. Hei! Eh, bang je kena aku. Banyak. Ha? Mana ke depan apa ha? <laughs> eh? Dah weh ni. Buat sedap maskur yang hana gada hati kepukin maskur ni. Nyambau kurang, ukuran aku beda maskur. Eh, apa karo tisu-tisu? Karena anak lain-lain. Eh. Hai. Nyo boleh buka peronyan je Siapa hijau apa berasa? Oh, pantas berarti kakak kawan lah. harga. Iyalah. Lah. Anak-anak semangat apa ni? Aja lah Aku nanti ikutnya yang dong-dong kan? hmm. Oh, jadi kau? Tak ada berapa apa pun tu? Jadi ada demong dalam pekan. Bila-bila aku. Anak lah aku lapang pakai banjarai demong ke tambelut. Bikah dah aku. Bikah dah aku. Kepres dia je now Kereta pun bagah je beri minyak demong Jadi lu haik eh, punya haik kepres jadi Lu ku tunggu akan cinta lu bersemi dua lagi Ya, kena pegah je beri Gak sabar, gue pegah asal baru menerima <laughs> Gak sabar beri yo Lepas-lepas nak tu lu ke depan Boleh ke bang Is? Angkanya yang boleh pegah je beri Punya boleh ya. pegah Oh, tu, kau, kau, kau. Oh, tu. Ya, tu. Oh, buah ada. Halo bang, assalamualaikum. Assalamualaikum, adik. Hmm. Hah? Ah, ngah bang Apa? Apa? papa. Hai, masker dengan kayu pakai. Mahal betul nanti buat ada gigi langgut. Eh, kau pakai masker tak apa? Ya, cik, kau pasti bang. Kibah hantar pakai teman kan? Oh. Ah. Tak kena lockdown lah. Oh, lockdown. Dia adik pakai masker. Abang kali pula. Oh. Moyo hanai pakai masker, moyo tak di pupu langgok tumpam. Ah, oh, tumpam maju. Hmm, ni nak dengar. Dek berarti noh, abang yang mana label yang pengandung eh. Okey, gendeng tu. Oh, kakak punya menan bang Jina adik perhermoh noh ke? Ika Jina yang pakai masker. <laughs> Kau pun ada pakai mangkel ni. Oh, pakai kongkong-kong. Jino cukup kau ka jino lewetnya ka u. E? Hana lain eh? ka bibi berat tak hana. Ha, <laughs> ya, atra buci ka u e, kata takut jum becut. Ha. Ah, ah. Oma je beri. Bah memang nas. Ih, lu kau pakai lem masker. Ha, jadi kau masker. Baik, Beh. Pergi ke mana apa? Ikak kajak je kira aku. Pergi lu untuk ke pergi ke? Ha, tapak hanya mendapat tempat lagi ni. Hai. Ha. Kau baik duduk dalam bilik je elok. Bah. Ilang mai munah ada aku pak tak gak. Tak kaki pak. Haji tu. Oh, betul dah. Kompilus yang menyebabkan itu benapa ke benaga. <laughs> Hai, pergi. Hai. Ini yang boleh buka kau ya. Malu kau pun dia ada ah, muda. Jadi kau dah kau tu. Eh, dah kau pun kau macam kau ah, kau pernah hebat. Oh, kau pernah hebat. Oh, kau pernah hebat. Oh, kau pernah Emang asyik tengok Haji Ibrahim. Pernah aku lah pada ada temen yang yang hana aku air aku diingat Ubena aku yang na mandung kuruah bak tinau nya lagai model kuruah daraga. Brr apa? Ame mana aku. Di, mana tak pola. <laughs> ya, ayo video. Nyo berarti ada ya aranto. Bang kau nak undang karat. Karat bro, di oh, ban bicara. Nya itu pun อีเอ๊ะมันเติมอีราหายตะปูสัมปูไงตะปูถัดนาติหาหาตาร์เลยนี่ละกันอยู่เนี่ยไปตะบลหาตาร์ละกันอยู่เป็นจะดีอ่ะโอ้เดี๋ยวบังเราเป๊ะเป๊ะเป๊ะเนี่ยกูทราบไว้ว่ามาเลเซียเนี่ยก็สาละเนี่ยสาละจีดุงกูสาละจีฮะบ้ามินาอีกที mana ada sofa kamu? Mana? Ni aku eh ke play. <laughs> Hari pun ada. Ni aku main jalan bulu ah. ah dah bukan lah. Ni aku pengen kena jauh pun tau. Ni aku dah tak berjauh je. lama ada. Biar rapi dengan aku. Ni aku bulu dah Mana ada sofa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. salah. Oh, mau main lah kau. Kau trek atau bang? Ai baju dek. Iya, bang. Kan. Oh, kan. Hai bang, hmm. set trip lah kau. Lung kau hawa ke rujak ni bang. Kau kedua agama mana hari? Jadi <laughs> kau kedua agama mana adik? <laughs> mungkin ni alih adik ni. Oh. Kerja mungkin bang. Ha, ah, kata lah. Elok lah sana kau. Ha, ah, mana alih <laughs> lah Sekejap jual air bahai. Kau hawa dekatnya. Oh. Haidik. Singam dah nak je. Hai, lagi lombang. Ha? Kenal kah? Kau le macam tu kalau abang. Nanti abang ya tekan tak gop. Ada proposal lah gop. Di kan nyoh mungkin dia alih dek kat telat. Tapi bang singa bu pastinya. Sabe kenapa ngabarana? Kabre, boji nyoh hanamai bungli. Ha? ha? Hmm. Berarti singa apa lapan langsung dah dia. Lah. Ya. Ana orang pun lapar. Support dia, Ana. Oh, lupa <laughs> oh, lah. Aku lupa dengan dia. Ya, Cik Mak. Betul, Abang. Oh, jom. Apa Abang ada kena kok, kan? Kau beram ke dalam. Ha? Nak? Hati-hati, Abang. Oh, oh ya. Jangan hmm, pakai masker kalau kena virus. Oh, ya. Sini kan jelas. Ya, kamu yang tak ada, ya, upur dah. Madum dah terlalu bukan. Ya. Okay. Alasan pikok le. Tahan aja deh long ni pada rejak. Lah tu je alasan. Ni hana je alasan. Kau nama pai kena. Mang tok salah ni kan. Nyo ho. Pudain, pudain dia yang dia. Nyo ji hasa. Lepas je tak buat alasan. Kena pula yuk ikut dia. Ni ayam lah kau yang kunci kau tetap boleh bagi, tak pun pengaji. Boleh lah sah <laughs> anda. Ha jo. Ki banjir ah ambil orang pengaji. Ya, ni. Badan dekat. Oh. Ah, ana ana lima. Ana jelah kah? kah memang hana jelah kah? Kipa hana jelah. Hana jelah, apa jua hana jelah. Ay, mudra ya hana jelah yan. Ileung kupreh bak simpang hideh bak pantu ya hana di mekrak bak depu. Hei, dah bak punya kerja. Kerja Haji Ibrahim. <laughs> Ya, tak kena kerja Haji Ibrahim. Ya, tak ada Haji Ibrahim. Ana, ana, hanja dah percaya memang rok dah. Hei, aku pre ke fikir kah mendang-mendang nah dia bab bab bab bab. Ah, ha, kala tahu aku. Kak bere Haji Ibrahim. Ba kak bere, mana je lah nyau rok aku tak tarik. Ilok aku percaya ino batu jalan. Nyau menan tak berkah. Hatu, pohlek. Kanan rujak. Okey. Betul. Betul. Ana ke bungut? Ana. Ah, oh, bagi sampai tu rujak, rujak pada pilih kedai. Ha, pergi. Betak berengkah. Hai, let's go. Oh, dah, dia let's go. Ah, hai pokok ni lagi apa banyak ni. Rau buat apa punya dah rujak. Pokoknya Malaysia kok hek tu. Ha, boleh main hai tempur. Kayaknya sehek tu boleh bina kau. Wo, pepe, gah awam kawin. Yo, dah ikut ni tempur. Tiba-tiba ni kadun. Ibu mu ih lagu, nak jawab. Ah, mana Ana? Hai, kau nak kena. Kan aku pegah kau nak kena? Ha? Hai Ana, mengkarak benda wujud. Jadi kau yang alu. Bila sibuk oh bang, tengah kau boleh main. Oh, kau boleh lah. main. Ha. Cina bang bang. Abang lu ada tak bang? Ha. Buang <laughs> Malaysia, pep yang na. Aku pun ada sama boleh meh? Rumah bang, asam. Asam. Asam nanti. Oh, berarti yang mame. Eh, dek. Cukup lagak boleh main ya? Oh. Ha, ha, bang. Lagak lagi adik. <laughs> Mama. Tak ada. Bang, baik dah lah. Atas maklum kau oh, ke dalam tu. Nyo, mi ada baju mama ya? Mama, ci dah sah bang. Oh, oh masam ke? Ayah hmm. merasa ci ni up dah sabah mentah. Ya. Dia mama. Abang sekarang. Bang, bunyi nanggap. Kau berangkat ju. Dek, dua ada yang tikung. Abang yang oleh dek, bu. Adik abang oh lah adik tu. Adik bang. Cantik kat tu nyagam. Tak temang gede. Gaduh agama perlu pujung. Tamang duduk dalam gede.